Вітіскоп. Команда, яка здивує більше за інших наступного року. Да тут, наверное, без сюрпризов Макларен, Honda. Э, Даже, честно, не, не- я не, не имею в виду сейчас там технические показатели машин. Я думаю, что она удивит своей работой. Потому что, ну, столько инвестиций м, материальных вложено, технических вложено. Э, ну и как-то вообще, мне кажется, что вот эта вот попытка воссоединить команду опять, она будет очень сильно поддерживаться максимальными усилиями к тому, чтобы работать, улучшать надежность, работать над скоростью, э, не давать Алонса поводов показывать да, свою там немножко такую скандальную натуру. Вот. И я думаю, что вот в этом будет очень большой сюрприз. Мені е, що сподобалося в цьому році, вони е, разом із поверненням Рона Деніса і призначенням Еріка Бульє, який е, не просто фігура, яка сидить на містку, він реально проводить роботу по реструктуризації команди. 20% складу інженерії було змінено. Ключові пости нові особи зайняли в першу чергу Пітер-продрому, який може е, створити те, що робив Ньюї із Red Bull, концепт аеродинамічний, який дозволить команді бути попереду. І е, саме цей підхід, плюс величезні фінансові вливання Хонди, гігантські. Вони будують базу невелику в Британії, величезний завод в Японії, вже другий, 30 стендів по типу, ну тут слова зайві. Я думаю, що команда Макларен буде здивуванням, якщо порівнювати з тим, яка позиція була у них в цьому році. Тут без змін. А от хто із команд розчарує цей рік в цьому році, мабуть, я назву команду Red Bull. Я щось думаю, що вона не буде на такому рівні, якому була в цьому році, хоча вони в цьому році відігравалися. Мені здається, що команда опуститься нижче е, е, другого місця в Кубу конструкторів, і я сказав би, що вона буде четвертою після Макларен і Вільямс. І звісно, Мерседес. Да, по поводу разочарования я теж придерживаюсь мнения по поводу того, що це буде Red Bull. А, слишком много помінялось в команді. Це перше. А по-друге, не варто відкидати таке поняття, як цикли Формулі 1. Колись в одному із старих журналів F1 Racing був великий чарт, де показували, яка команда де буде через 5 років. Там багато чого вгадали. Там стало на те, що Red Bull на підйомі, Ferrari на спаді. Honda тоді ще була ніби на підйомі, врешті вона виграла титул, але вже з іншим мотором і іншою назвою. І цикл редбулівський 5 років до перемоги 5 переможних років вони завершилися, і тепер буде перебудова. Я думаю, що саме тому ось цей цикл на спаді. У Вільямс навпаки, цикл підйому. У команди Макларен цикл підйому. Тому вони мають бути нижчі. Вітіскоп спортивне відео.